金价唔汤哦，八月一号到三十一号期间会有五大行星逆行，我将告诉你五逆烽火连天，避开雷区，并掌握十二星座最佳幸运日。大家好，我是占星师陈彩。 我今天要说的是，八月一号到八月三十一号期间会有五大行星逆行，诡谲多变，而深深的影响到十二星座的日常。所以呢，影片中我会告诉你，星座专家不说的幸运日，以及二十号开始五颗行星逆行，烽火连天中该如何避开地雷区。 只要掌握十二星座的幸运指数，遇见问题，对应市井日和幸运日，就能安然的度过八月份这波汹涌的浪潮。天秤座。 金星在天秤座，自己一直维持着优雅喜悦的最佳状况，特别是十二号这天开始和月亮北交双子座形成和谐美好的相位，有一种美好的内化，内外兼备，好极了。 二十一号，金星天秤座和月亮北交双子及土星水瓶座形成了漂亮的大三角格局，参与了潜在又严肃的美好事物，就好好珍惜。十七、十八号最幸运了，一定要规划一件幸福的事，使自己享受开心欢喜。天蝎座。 安静了半个月后，在十四月亮天蝎座后唤醒了沉睡的天蝎人，接着十五汉太阳狮子座形成了一明一暗的角力战，又和水瓶座成为杠子头，打死不退，还好被海王星双鱼座柔软势力给征服了。 十九、二十、二一，幸运的指数最高，自己第六感又特别的准，很清楚的知道自己要获得什么。唯一要提醒天蝎座的朋友，二十号以后五大外行星同时逆行，千万不能被扫到台风尾，一发不可收拾的意外将苦不堪言。 射手座受到月亮南焦点在射手座的影响，自己一直以过去是射手的热情奔放呈现，有些太理想化了。十六号月亮射手和象会合一起，也和月亮北交双子形成对立，产生了内心深深的困惑。十七月亮射手座和太阳狮子座和谐美好，两兄弟要一起打天下，树立成功典范。 二二二三，幸运的指数最高，再刷一波的好成绩。摩羯座，冥王星，摩羯座已经让大环境的气氛紧张兮兮的了，所以呢，自己呢也好不到哪里去。十八、十九号，月亮在摩羯座，充满没有安全感和悲观情绪，压力太大了。 还好，十九号和火星处女座及天王星金牛座形成漂亮的大三角，在物价上的收获顺风顺水，舒缓了所有的压力。紧接着二四、二十五幸运星来报道，就要趁势而起。只是摩羯座必须纵观全局，对于五大行星同时逆行的伤害，不可不防范。 水瓶座、木星、土星、水瓶座风风火火逆行中，再加上天王星、金牛座加入战局，以科技为导向的产业杀得刀刀见骨，网红大行其道，也各具擅长。二十号集结了五颗外行星一起逆行，加上月亮星座二十二一在水瓶座，潮起潮落可见一斑。可怕的是。 败坏了，再也回不来了，能不小心吗？二六、二七、二八三天的幸运日，要提前规划，并在这三天一网打尽。也许所有以前的竞争者，成为最好的异业结盟，科技、网络、游戏产业，大家团结在一起吧。双鱼座。 受到海王星在双鱼座影响，所有的价值观一夕之间呢全变了，比大胆、比辛辣、比较无极限，把迷乱当主题，然后呢小心业力反噬。二十二、二十三、二十四，月亮双鱼座无边无际的情感释放，纸醉金迷，千万要 hold 住啊！ 双鱼座是救赎角色，此时此刻要无私奉献，特别是具有灵气又有使命感的双鱼，要发挥天下皆醉我独醒的独特价值，特别是在二十九、三十幸运日的这两天觉醒，并做出贡献。你发现了吗？处女座呢是运势最好的第一名，因为呢有三颗星的助攻，有金星。 火星、太阳能够积极的成长，行动量大，又能够有正能量。而第二名是天秤座，整个月份金星都在天秤座，能够享有金星的美好。今天我们就说到这啦，我们下次再见。喜欢我频道的朋友们，欢迎你们订阅、点赞、按分享哦。